Dieses Video soll einmal wieder die Schönheit der Natur widerspiegeln. Stell dir vor, du läufst durch den Wald. Bis auf das Knirschen des Schnees unter deinen Füßen, ein paar Singvögeln und dem vereinzelten Knarren der Äste unter der Last des Schnees befindest du dich in absoluter Stille. Der Wald ruht voller Anmut und du bist eins mit der Natur. Lehne dich zurück und genieße das Video. Música